ورځ دلته په میډیا باندې غږ او څنګه پلان او ډنګا او غازیان دی او دی ماده د غن سر یې تاسو تاسو خالی افغانانو ته تکړه یې خالی افغانانو ته تکړه یې د امریکې نه د روس نه د اسرائیل نه تر ټولو نه زیات ته د افغان دشمن طالب تر ټولو زیات طالب ته د دې خاورې دشمن یې په هر ډول تا شرمولی ده دا افغانستان په هره طریقه دې شرمولی ده دا د ښځې کوس وغیمه ته خالي افغانانو ته مجاهد یې خالي افغانانو ته تکړه ما ته تکړه ما خو پرتوګ نه ده درنه کښلی ما خو تا ته څه نه دي ویلي دومره افغانیت خپل ثابت که طالبه دومره افغانیت دومره افغانیت خپل ثابت کا دا ټول په دا قطر کې چې څومره دلګان ناست دي د ایره منډي دلالان ناست دي د افغانانو قاتلان چې څومره ناست دي دا ټول دا ټول ته دغه پکتیاوالو طرف نه دا چیلنج د تاسو که رښتیا افغانانی تاسو سبا ته یو یو په خپل ټویټر پاڼه باندې یو یو ټویټ وکړئ چې په کونړ باندې توغندي ولې پاکستانه نه دی پرېږدم پاکستانه ظلم کوي نو چې ته د خپل وطن په دفاع کې دوه خبرې نسې کولای ته یو دشمن ته دشمن نه سی ویلی ته پاکستان ته ولی خدای شرمولی غوولی یې په ښځه دې د سپور سوی ده د مور میړه دې ده څه چل ده چې ته له هر څه دته ورتیرې له خاورې ورتیرې له خپله عزته ورتیرې د تا د سفیر نه پرتوګ او کمیس وکیښل یو خر پښتنونه ورځې پورې دا خبره نه کوي سید امین الله اغا صاحب سید امین الله دی تا دی خور په پس په پنجاب کې وغیم په تا دی دی پنجابی د غن بلا وګرځي ته دی پنجابی سپه مور دګاوه د تا په مور پنجابی در سپور شوی ځکه دی دلته لیکلی دی پنجاب زنده آباد د خور دی پنجابی غوولې مور دی پنجابی غوولې وې پیژنې دا د ډمی زمنو پیژنې وې پیژنې دا د پی زمنو پیژنې دا ټول د پنجابیانو سپی دي دا د پنجابیانو دلالان دي چې دغه په مور پنجاب پای سپور شوی ځکه یې دلته لیکلي دي چې پنجاب زنده باد څه خل ثبوت یې غواړئ نور خل ثبوت یې غواړئ تاسو نور ما دا خبري دوله سوه کسان دي ما خبري اوري طالبه که ته چیرته خود مختار یې چیرته افغان یې ته د افغان له غیڼه پیدا یې زه به سبا درې تاسې په ټویټر پاڼو باندې دا خبرې ووینم چې تاسې دغه پاکستان ته یوه ورځ اخطار ورکړئ، دی پنجاب ته ویایي تاسې چې په کونړ باندې حملې مه کوه، اته څلوېښت ملکو ته ته ماتې ورکولای شئ، چغې او نارې دې شروع کړې دي چې ما نېټو ماته کړه، ما پلانکی مات کړ، ما ډي، دی پنجاب ته دې تا ولې ولې خدای شرمولی، ولې دې خوله نه چوله کېږي د دې پنجاب خلاف؟ معلومه ده چي دتا دي مور ميړه ده دغه معلومه ده چي ته دي پنجاب يو بي دريشي عسکر يي که نه يي خو ته يو ثبوت واچوه دا کونړ دي افغانستان ولايت نه ده ولي غلي يي پي ولي علت يي څه شي ده دغه دي ما سوال ده په ټولو طالبانو باندې په ټولو دلالانو باندې ما ته دې سوال جواب راکړي په کنزاو منزاو باندې ما ته کنزاوي مکوي والله بالله چې یوه کنزا راته وکړې ته به په کمنټ کې یوه کنزا کوې زه دې دغو زرو دولس سوو نفرو تر مخ په خوله درته یم چې په ښځه دې در سپور سم کنزا مه کوه د ډمیزو سوال مې در باندې کړی سوال که ته د پنجاب سپی نه ولی ته په دې کنړ باندې غلې هیبت الله ته نه خبر سانکزا ته نه خبر برادر ته نه خبر سبی الله مجاهد ته نه خبر څه چل دته علت یې څه شی دی چې ته غلی نو د دې نه خو دا معلومه ده چې ته د پنجاب یو بې درجي عسکر یې ته د پنجاب نه دومره ډارېږې لکه زوی چې له پلاره ډارېږي ته پنجاب ته له هر شي ورتېر شوی ته پنجاب ته د عبدالسلام ضعیف له عزته ورتېر شوی ته پنجاب ته د عبدالسلام ضعیف له پرتاګه له کمیسه ور تیر شوی ته پنجاب ته د ملا برادر له زنجیرو ور تیر شوی ته د پنجاب سپی یې طالبه د تا او د ګل خان د یوې روپۍ فرق نشته د تا او د ګل خان د دواړو مرګ روا ده په سر په کونه بم توپک در منډي دا سربازان له سره بم مرمۍ باسي نه ته دي سړي زوی نه دا ګل خان دي سړي زوی ده د طالب او د ګل خان د مور میړه یو ده پنجاب که د مور میړه نه ولی دای غلی ده ولی غلی یې تاسې وسړو لږ غیرت خو وکړئ لږ ایمان خو تیر کړئ تاسو لیکن تاسو کې غیرت ایمان نشته د ما اخیری خبره خو تاسو ته معلومه وي چې د سر طالب او د سر ګلخان ښځه وغیم چې د چا زړه پې بدیږي د هغه ښځه ورسره وغیم د خدای په